Так, ну что, пробуем. Программа видеорегистратор на Nokia 6120 Classic. Сейчас вот установим на штатив. Боюсь, что штатив будет дрожать. Штатив от телефона, но на гибком креплении. Посмотрим. машина замерзла. Город Волгоград, 28 декабря. На улице 7 градусов тепла. С утра шел ливень. пошли котички. А то посмотрим, будет дрожать или нет. Да. Все любезные и добрые, блин. Um, Все как раз посмотрим, как снимает против солнца.